proba adunării și aflarea unui termen necunoscut. Un exemplu de operație de adunare ar putea fi 3 plus 2. 3 plus 2. Iată, celor 3 bile roșii le-am adăugat 2 bile galbene și am obținut 5 bile. Ca să văd însă dacă am lucrat corect, dacă rezultatul meu este cel potrivit, va trebui să fac proba acestei operații de adunare. Și cum voi proceda? Mai întâi, eu știu că adunarea este comutativă și atunci, schimbând ordinea termenilor, ar trebui să obțin același rezultat. Îmi imaginez că am două bile galbene și le adaug trei bile roșii. Iată, 2 plus 3 egal cu 5. Am obținut rezultatul corect făcând proba adunării prin adunare pot face proba adunării și prin operația inversă, prin scădere. Din totalul bilelor, 5 bile, le dau la o parte pe cele roșii și îmi rămân cele galbene, adică 5 minus 3 egal, iată, bilele galbene, care sunt 2. Aceasta este proba prin scădere. Pot însă proceda și altfel, din totalul bilelor, să le dau la o parte pe cele galbene pentru a rămâne bilele roșii, adică 5 minus 2 egal cu 3. Iată că am lucrat corect. Am verificat această operație prin 3 alte operații.